пенсне, мов текіла ти мене всю ніч п'яніла на танцполі біля моря я шукаю свою долю, сукню біла я на тобі, очі ці такі чудові, я тебе вподобав. ще обійняв, я тебе вподобав, я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв я. місця на танцполі біля моря я шукаю свою долю, сукні біла я на тобі, очі ці такі чудові, я тебе вподобав, телефон твій не взяв поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав, я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав. Я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав, я тебе вподобав, телефон твій не взяв, лише поцілував, трохи ще обійняв, я тебе вподобав. З вами все добре.